yao yao ndio sisi raigang kishada kangu kimepotea na nikipata na sina nare na sio wewe na sio na ni voksi yo tuko bie tuko bie na mangeuska saba kwanza tukidole apige manduru madem mapoko chia uhuru Cheki buda boss pate na mageusa pate Buda chafua machupa bila kutambua buda rarua Mwingine kuchekia seta hizo jigi na dai kuzimanga Demse kidai ni kimboko ni kiso Yo demse aliseswa lai tunadai kumkemba hey, yeah. tunadai kumkemba Kemba. Kishada kangu kimepotea nikipata na sina nare nasi sio nasi na sio wewe fluffy Nando first me mindo the second on the dance floor to the mado is of um wacha kumada mada karanga tukamade made waganga kutoka shule sona dai kune tuko makejani tukichatisha rata tufom niko manga manga cheza tukiwewa nina feel niko juu ni siku yetu njema tuje niko sensual eh, tutadai au makanga buda wanadai kunimada kangu kime Biba na kushika tu tako bila beef na kuchukua tu kwako zangu zangu zimeshika kijani kuna giza shtaki sitaki chat acha ufalo na katu mtoto patrima napenda kanitri uko kiuteng ako bayo kiuteng ile huwa my Martin Acha wabonge sindo the one, one. what a watagwan play gang tuna kill kwenye beat na ucheki ulenge usame ben kima bamba pom pom moto moja usika moto mbele rim kosa kasa kala vupas kwenye gari sindo king na waroro wana ki babu style babu style kishada kangu kimepotea nani kipata na sina nare na sio wewe na mama Grace stare toka shule wanadai kunimada toka this place mi ndio king motherfucker vipi chafua machupa bonge la duda na daiko ya kuta msupa wajuja manze anatisha form ni bazenga touch your toes and come to the flow cheki buda boss na udare uyo dem tukimos andava little sauce acha ufala acha umama junta kumanga kauna maringo kana mamako <laughs> shada kangu ki me